olulimi lwaffe olwe uganda uh, one uh, mbaniriza for this uh, online press uh, uh, briefing uh, mbaniriza uh, tuwayemu wano ku mutimbagano uh, ku nsonga za muganda waffe uh, kajubi fred lumbuye uh, munajjukira emabegakaawo nti lumbuye yabuzibwawo oba oliawo lumbuye yakwatibwa mu mbeera etategerekeka netusigala nga ebibuuzo bingi ku ani yamukutte bamusibiddewa ye aliluddawa era akaseera konna akayise kabadde kakukola muyiggo okuyigga okumanya lumbuye ani yamukwata era yamusibira luddawa uh, mu uganda nga tukozesa paliament of course uh, ah, ngaomubaka wa paliament nkiikirira kyadondo east ate ekyokubiri nga minisita owekisikirize akwanaganya amawanga amalala uh, wamu nga tukyamu paliament ya uganda wamu n'akakiiko ka foreign affairs aka paliament twateeka gavumenti ku nninga okulambika mbulambulukufu kikye yali etegeeza bwe yategeeza nti yagala kuzza lumbuye mu uganda abaminisita ne gavumenti kulwa gavumenti ne bavaayo ne balambika nti fainale lumbuye baali tebannamuzza mu uganda akyali mu taki newankubadde waliwo enteeseganya wakati wazi gavumenti ne interpol oluvannyuma nensisinkana ambasada wa taki mu uganda ambasada karim arup kwembasi mu kampala naye nankakasa nti lumbuye akyali mu taki wadde kyali kituufu nti wabaddewo enteeseganya wakati wa uganda taki ne interpol naye nankakasa nti lumbuye mulamu era akuumibwa mu detention center eyabagwira mu ggwanga lya taki of course kyetwasigaza okukoza okukola kumanya detention center yo yeruwa ambassador je yogerako baba eh, eh, kubanga ebiga bya ambassador bya byakwatagana n'ebigambo bya ba minister bya batudamo nga bayisha mu parliament so kulwa ekibiina uh, ah, ne kulwa oludda oluvuganya government mu parliament nenkomawo mu ggwanga lya taki uh, nenkomawo mu ggwanga lya taki okuba nti tukola omuyiggo okunoonyereza lumbuye wawe nyini wasibiddwa uh, era mbadde nkolagana era tukyakolagana ne balooya abaffe akulembera omwami adinan sahin munamateeka wano nti olunaku lwajjo nelooyo ono twasibye mu kooti ya istanbul nga tulina ebiwandiiko byetunoonya ate bye twagala uh, bwe twavudde mu kkooti nga tufunye ne mowa clearence ezitulaga ekkomera mwe tulina okulaga ne twolekera ekkomera ne bayita kocha yali nekkomera eryo si kkomera ly'abazzi ba misango bano aba bulijjo wabula ekkomera oba kifo ekiyitibwa awakuumibwa abagwira naddala balina emisango egyekuusa ndooza ku butuuze n'obusenze bwabwe Ah, yalisangibwa balita kocha yali valilij ah, naye nga bakumirawo bagwira wala nnyo okuva mu istanbul twavugidde eddala ebbanga ddene ah, ne tugendayo nze ne looya adinan era mbakakasa awatali kubuusabuusa kwonna lumbuye twamusanzeeyo mbakakasa awatali kubuusabuusa kwonna lumbuye twamusanze mulamu ah, mbakakasa nti lumbuye twamusanze mulamu asobola okwogera asobola okutambula ah, asobola okutuula newankubadde nga alabika ah, ali depressed oba mukoowu olw'okuba ekifo mwali abaddemu eh, ebbanga ddene nga ate nga tekirimu kwetaaya okufuluma ekyokubiri nga bamukugira okuwanyisiganya ah, ah, amasimu oba okukuba amasimu tamala oluusi okuwandiika ebisinga babikugira ah, kyetwasanzeeyo ku ground wadde ebifaananyi naye nga gyali mulamu era olw'okuba nti omuyiggo gwalumbuye tugukoze mu lujjudde ekifo mwakuumirwa nakyo kya gavumenti so paati leero twabadde contented finale lumbuye tuzudde waali era lumbuye gyali era akuumirwa mu kocha yali detention center eyaba foreigners wano mugwanga erya taki ate mulamu uh, ah, newankubadde ngaomuntu yenna nga asibiddwa of course uh, aba amenyebwa aba depressed oba kimukooya okubeera mu kifo ekimu naddala nga tolina ddembe lyakuwuliziganya na banno abali ebweru uh, neebaza nnyo loya waffe adnan gwe nagenze naye okuba nti tulaba ate tukonfaminga ku lumbu ye alina okuba ntwayise mu prosesi yonna eya kooti ekyokubiri oba kyakusatu nti prosesi gye twakakolako ebadde nya ebadde wakati w'okuba nti ebadde enzibu okufuna amawulire naye tebadde ya bbeeyi uh, ah, sofa mu butongole ndowooza ku prosesi eno uh, ah, eyokumaliriza e, e, search uh, in summer nuza tuwako isa dola nga bisatu zoka eza abu ngeleza ngoje uh, nadala in terms of legal uh, uh, legal fees so twagala nyo kubera abalambu lukufu fe kuche tukolako kulwekibiina uh, uh, uh, mu butongole bwebaayo abala bonna balina programs endala sinza azogerera wabula njogera kyo kye tukozeeko mu butongole ng'ekibiina ekyokubiri kyabadde kyakusooka kuzuula lumbuye asibiddwawa olumba lwokuzuula looya lumbuye waasibiddwa olwobba looya olwaleero newenjogerera fayiro twazifunye ezikwata ku misango gya lumbuye badde mu kuzeekenneenya n'okuddayo mu kooti okompeyalinga then finally tugenda kuddamu okutula ne baloya tukkanye uh, line gye tugenda okukwata mu kudifendinga n'okulwanyirira eddembe lyalumbuye luli kibadde kizibu kubanga tewabadde mawulire ago ate mu prosesi y'okwengeginga legal service wabawo okusooka okumanya mugenda kukola ki era mutya oluvannyuma lwokuba nga tumaze eprocess ezo ez'okwengeginga n'okumanya service zonna nga lwe yabanazo faling ezeddako nga tumaze omuzuula olwo tujja kuvaayo n'okumwengaginga additionally formally uh, ate olwo ekibiina kijja kuba nayo kijja ba kifulumya mu bulamu lukufu enteekateeka ezo so for now tewanabaawo uh, uh, bwetaavu tesobola kugamba nti waliwo bwetaavu of any expenditure ngezakukwanukula e, ebimu ku bibuuzo ebiri muno nga bwenjogera kubanga process gyetugendako uh, zetwakamala okukozesaako ziri dola bisatu zokka 1 uh, kikumi bibiri bisatu eza bungereza ezatuyambyeko mu ligo search uh, n'okufuna no, no clearances uh, e, e, another expense tugenda mbala kukanya formale ku line of defense ne, ne, ne ligo line eyokutwala so tetukole fe tetwagala kukozesa speculation nti ate kino ate kino because enkola ey'amateeka generaly yeefaanana mu mawanga gonna era toteeba nteebe wabula erina kuba factual and practical ate ne lawyer tasobola kumanya kyakukola paka ng'amaze ofuna access ku, ku records n'okumanya ki ekinaakolebwa so kyembanyonyola feze steps ze tutwala oba ze tuteekinze uh, mu butongole of course amaroboozi na buli muntu yenna avuddeyo mu nsi yonna okuba nti uh, obanja lumbuye naawe apostinza opostinzi nti fre lumbuye olina kyokoze uh, kuba fainale wakati wolutaba lwokuzuula wawaali tusobodde okufuna wawaali of course uh, buli, uh, buli muntu bwaba alina kyakola many times abadde bambuuza that they are seeing so multiple updates nti buli omwai bwaba alina kyakola ekyo buvunanyizibwa bwe okukyogerera nze ogwange gwakwogera ebiri fomo byetukozeeko ku lwekibiina byetusobola okuripootinga mu butongole era nga tumaliriza okumala engagement zaffe neroya nga tumaze n'okukanya ku line of defense line eyokukozesa mu mateeka of course nga byonna biwedde formally and at that stage i think also the party will update you accordingly uh, naye uh, for now uh, tuyina progress enkulu eri emu nti lumbuye uh, twasobodde okumuzuula uh, ekyokubiri uh, ne tuzuula wasibiddwa fayiro yeeteragaako musango mulala gwonna ate era Ah, sofa tunaba kuzula musango gonna nti gwamuguddwako wano uh, ekyokusatu naye okusaba kwe n'okuyayana kwe first of all kufuluma gyasibiddwa ekyokubiri uh, okumuyambako bwabasi wakusigala wano tayagala kudda mu ggwanga lya uganda for now tagambye nti tayagala butuuze bwa uganda wabula sijayagala okudda for now Uh, process e, e, tugenda kukola tutya we are now naye wejogera kati baloya baffe bali mu court no, no, no, bali mu court nokudda mifo ebyenjawulo uh, okulaba nti tumaliriza okustudinga oba okusoma file n'ebyetagisa ku fayiro ya uh, fayiro ya lumbuye era bwe tuba tumaliriza okumala ebyo byonna olwo tujja sobola okutula wansi uh, tuengejinga baro ya ku step eddako nga tuyina information emala n'okusalawo okulambulukufu ku ki kyetugenda okukola ne steps zetugenda okutwala uh, okubawa this status and update uh, one uh, kukiryalinga uh, status ya progress no, no keeping in matter in context kubanga twagadde tusettingeyo on ground e, e, e, process eri practical gye tusobola okuripootingirangamu ng'ate etegerekeka mu mateeka ate nga n'amateeka n'enkola eyitibwamu wadde tuli wano naye era eba efaanagana n'enkola ezikozesebwa mu mateeka mu nsi yonna mu nsi yonna ekyenjawulo wano ekyawukanako ndooza lulimi naye omuntu nga musibe oba ng'akwatibwa ku misango gya immigration amateeka g'ensi galina engeri gye gafaanaganamu era ne process eyitibwamu efaanagana ate njagala n'okukiryalinga air nti omuyiggo n'okulwanyirira lumbuye si byakyama era, era si byankukutu birina kukolebwa mu lujjudde kubanga one lumbuye is uganda t lumbuye is a public figure tr twagala kudefendinga n'okutaasa lumbuye nga tukozesa mateeka n'enkola ennambulukufu emanyikiddwa mu mateeka era enkola enambulukufu tebagikweka kubanga ne kooti ziba zalujjudde ziba open court newe oba olina defense era eba eyo defense eri mumateeka era uh, era uh, buli nkola eyitibwamu erina kuba nambulukufu so tewaliwo kyama tewaliwo kyakukweka tewaliwo ki i don't agree with abalina mind ne ideology nti kati waliwo ekyama waliwo ki this is a person ono omuntu akwatibwa ali mu detention center tukakasa nti wabeera mu detention center gavumenti yakuno ebemanyi era ne gavumenti ya uganda ebeetesigana neya wano era naye ebemanyi wakoze eki wakumibwa eyo si problem si issue kyenkanankana n'omuntu ali mu uganda bwaba aliduzira abaluzira abakiga abakigo abawa a prison or detention center is a detention center rights nazo zibeera rights nga bwe zirambikiddwa mu mateeka n'okudefending omuntu mu nkola emanyikiddwa mu mateeka era nakyo kiramula okufa okukozesa standard ezimanyikiddwa wano oba ne mu nsi yonna kubanga zeefaanana so njagala okukiryalinga the air nti, tu, nti uh, fenna awamu buli omu alina kyakoze abamu bataddewo maloboozi naye kyatuleese wano okuteekawo process eri organized and clear gye tusobola naffe okulipootingako kubanga process eyamateeka eba yamateeka ate na buli kitambula kiba kitambula mu formal lines ezimanyikiddwa newankubadde nga buli omu yenna kyakoze buli omu yenna okufaayo okwe tukweyanza era tulowooza nti kulina kyekukoze of course nebaza nnyo bannayuganda mu nsi yonna okuba nti mwasitula amaloboozi ne bannayuganda mu uganda nolunaku lwajjo oluvannyuma lwokuba nga nvudde mu komera bwe nakomyewo at my hotel nalabyalot of visitors abagenyi abankyalira ab'enjawulo from turkey here uh, from Turkey here nga batukulisaayo era nabo mbeebaza nti mwalaze uh, ah, mwalaze concern okuba nti uh, ah, mulwan uh, buli mwenna mufaayo n'abakubya amasimu abawereza message uh, mwenna mwebale kaakati so status yalumbuye bwetyo bweri nti entongole twakazuula waali netwogerako naye netumwengeginga era ne lwenjogero lwaliro baloya bakyaliyo era bazeeyo kubanga bingi ebirina okukolebwa tumale okwetegereza fayiro ye bujulizi kibi kyebiriko then tukanye with the lawyers nti okusiza ku kino mu mateeka zezino option ezira available then tukanye nabo on kikyebazaako okukola era nakyo tukyapudetinga naye sofa nebaza uh, nebaza mwenna nebalaya baffe kuba nti omulimu ogukolebwa uh, uh, mulungi of course ebibuuzo uh, ebibuuzo simayo bamaze eh, nyane kude bulungi abamu ah, ebibuzo bingi ah, ah, ebibuzo ebibuzo bingi abalala abalala badde ba appreciatinga abasinga obungi abalala badde ba appreciatinga aba i think majority babadde bagamba weebale kibuuzo ki kibuuzo ki wano kyesizeemu bwe mba sikiraba wano kiwandiikaawo so ebibuuzo basicale ndoza era bifaanagana nebyenjogeddeko ebibuuzo bifaanaganye nebyenjogeddeko What eh, ebibuuzo eh, waliwo n'omwami abuuza i think is uh, Opondo, Opondo, you asked if it is true that Lumbuye is there. Uh, I, I, I, think uh, I would advise you to read properly Uh, most of our, our leaders, uh, Mukuru, Mukuru Opondo, maybe you, you'll interpret better, Uzungu uh, Rumanyi. Abala ndoza, abala wana, ebibuzo, biwabuza, anya wandi sewa, no? Kanso, uh, is he safe where he is? Uh, well, lumbu yari safe jari, kubanga achifo chitongole. Okay. uh, chifo, chifo, chifo kitongole omulala ngambye how much we contribute uh, tetwagala kukola gas work naye sofa process uh, eri affordable uh, kukyasoose wehave receipt kuprocess eyasoose ebadde very affordable eprocess eddako tugera kumala kukanya because mumateeka toengage nga lawyer anonymously omulina okumanya the line Uh, uh, byagenda okukola ne how to do it then kwebasinzira okukostinga teba anonymous costing so ekitugera kya advisinga uh, in the course, in the course akyali mu kustudinga the entire process uh, ne wabuziza omulala uh, was he tortured salima ogambye was he tortured at the time of arrest uh, well ekyo tekiri ku fayiro ye ate naye teyakyogedde so uh, tunakiwulira tuna but of course uh, soon within, uh, within today or tomorrow tujafuna uh, uh, his personal status uh, nga bwajojiwa naye whether he was touch, i don't not ekyo tekiri ku fayiro ye uh, sinaba kuba mu position kukyogerako naye at least mulamu uh, ono omulala agambye i think should record a voice note or, or what uh it should call a voice note uh it should it should take a photo kakati bantu baffe uh tuli mu system eya eyensi endala ali tuli mu system nga omusibe si uh, buli kyayoya kisoboka okukiyoya naye omuntu ng'ali mu detention detention center yeewa enkola omuntu gy'asobola okwetayizaamu weras kirabika nga munda babatritinga nga abantu era bafuna ebyokulya ebyokunwa kwebaka kubanga tusobola okulaba through the windows tatis mulimu ebitanda mulimu emifaliso uh, tebasula ku semid mulimu ebitanda uh, mulimu emifaliso ate nga bangi oyo kutusiddemu nga e, e, gye bawangalya waggulu flax singa komera nga inere e uganda naye ku nkola y'okuba nti bifaananyi biki simanyi masimu voice biki ekyo sinza alina omuwa olukusa ekomera lyerina omuwaki olukusa bwe liba nga ekomera n'abasirikale tebalumuwadde kuba ekifo kikumirwa abasirikale abapoliisi abattaki n'abamagye nabebibomboola naye nga tebakutte mundu sabayeko na mundu naye nga bawangala buwangazi casual so uh, sofa fe wetwamuinteractinze naye nga tebanaba tebakkiriza ofomale lukusa lwa simu oba lwa bifaananyi oba lwaki naye so sifa bamuwa olukusa era bana abatuuse nga bakkiriza olukusa olwo tusobola odukozesa naye i think buli omuntu alina ekirowoozo kyeyandyagadde nga bwe yandibadde agala okumulaba naye nawe kimanye nti ezo ndowooza zo ffe tukubuulira kyetusanze ku ground nga twengaginga the authorities oyinza okuba ne wiisha ezisinga obungi naye kino kyekiri practical ate buli detention center amateeka gosangayo newe batogagadde gwoba osanzeeyo atlast ekisinga obukulu twakizudde nti mulamu ate ne batukkiriza okumwengaginga i think ekyo kiri ebetter step ahead uh, omulala mbuuza uh, ambuuza voice uh, voice voices voice notes biki well fe twagala baupdatinga ku bye tukoze byetalinaako uh, bukakafu bisobola okuba ebituufu bisobola okuba ebikyamu kakati essaaki yalumbuye erimu amaloboozi ag'enjawulo buli muntu alina kyagamba buli muntu alina kyakoze buli muntu alina kyalipooti nga muntu akola ki wabula ayagala ofolowinga ebiri fomof bye tukola bye tuwaako apudate Ah, naye ate tetusobola kuba mu position kwasesinga abalala so besinaako update wadde wadde progress report sibyogerako ah, njogera ku byetuba tukozeewo nekyetusuubira okuzaawo ah, ababuuza ennyo ku support support and send is okay naye for now we don't we tetuina any total engagement plan tuchaji processing sabantu abuza kubya cost tusasule biki siwe kibeera mu mateeka to engage nga munamateeka awo anonymousle wabawo ensonga naddala ku nsonga kati ng'eno aye tetwagala ku reportinga from anywhere from no source want to report formally so lawyer kitwa social media omutaskinga kutuyambako nga tukoyesa system ya wano eyamateeka tuzuule lumbuye wasibiddwa tuinteractinge naye ekyo twakikoze at a very simple and affordable cost uh, uh, uh, we, uh, uh, cost uh, a, uh, eh, which ekyo kyawedde the next step the lawyer and the team, Bacha again got getting ahead. Uh, uh, our lawyer is studying the file and also engaging Lumbuye within the day. Uh, today, to Malize, some other formalities, no understanding uh, the entire file, no coming up with a better discussion on the course of action a Yamateka. Because, even eh, to because while uh, we are aware of messaging, Mukorechino, Onaga Mukorechino, Onaga Mukorechino, ojasawe na kubile simu nikatuge akola kino all oh, those are ideas naye tezili ko tracking track and follow up zisobola okuba ennungi zisobola n'okukola and even see many of these ideas naye that's not how they do things ebiba eh, reported because an approach etasobola ku accounting na ku fast tracking teba nyangu oya tusazeo tu, tu ku following up process jetusobola ku fast tracking nti we tuba taking the step sobola okukolamu manya nti eno stepu egenze mu maaso naye this anonymous we buli omu n'agamba nkoze kino nkoze kino we can't stop anyone but, we, but it cannot stop us from also putting in place an organized uh, channel uh, whether in, uh, etuyambeko whether ngaekoze yokka or in addition with another naye uh, we don't downplay any efforts but we are only putting in place the system and mechanism gye tusobola okufast trackinga nga kyetwogera tuba tukimanyi nti kyekyo ate nga nemumateeka ga wano tukigoberedde ate nga fomale atwengeji nze akikolako and more importantly ngeri open and transparent kuba gwe tuyigga is a concern of not only us but the entire world and group all the people want to know the process and follow up we don't want to report from rumor we want to report from facts kwe kulaba nti tukola kyetusobola munkola gyetumanyi nti esoboka ate etegerekeka mumateeka nembuntu oba oli wano oba toli wano ah, abalala babuuza ah, ah, omulala abuuza i think eh, ono agambye lak i think eh, eh, no in, in precisely uh, uh, for, for this question omanya manya munasonywa siga soma uh, siga soma uh, the lawyer we visited uh, lawyer talking the lawyer Adnan you know the same lawyer we talked we talked meeting the last time we we, uh, we talked hiring omupia uh, om, omupia uh, and and put on this on this matter uh, ate twagenze enze ne lawyer Adnan noza echo nchikuzeko uh, ne tulaba Ah, uh, and I can comfortably report Lumbya gyali gyali era, era, era but uh, uh, from now ongoing still uh, uh, we believe he's is accessible uh, is accessible gyasibiddwa uh, but of course once you follow the guidelines of the, the detention center uh, whoever would want to cross check and, and, and confirm Uh, that's why twakikoze mu lujjudde the press is called kochayali uh, anyone bw'aba nga following the system uh, uh, nga wanted to also vist i don't know it, is depend, it depends ku system yaabwe newankubadde eri so strict but at least uh, I ca, tutuli comfortable nti asibiddwa wano webayita kochayali era waali uh, e, e, e, era, era, era waali uh, I think so many people raising a ebyekwasa ku, eh? no i don't want us to confuse uh, efforts zetulina okukola kuno mbuye was uh, tuziconfusingire uh, only on financial needs and uh, following the party discipline uh, we don't want to engage in a lot of multiple and uh, uh, uncoordinated and informal uh, collections uh, on, in these formal processes zetukola uh, twagala zikola nga nambulukufu even our, the engagements with, with, with, with the lawyer is to a follow up mwebane or omutima but i don't know uh, so far we want, to, we want if there's chance if there's, there's the time for making any form of payment comes to tujja zikola formally ate mulujjudde ate nga ziri accounted for uh, ah, kake no nenteekako eno nateekako eno ebyo sisobola binnyonnyolera i will only comment about fe kyetukozeewo and, and ne direction gyekikoze eki gyekikutte uh, ah, minus explaining other uh, processes unknown to me so i only talk about these, these processes which, which we know zebutaddewo ate mwe tufunye results uh, uh kuba ordinarily before we came obanga sinabakujja wano fe ngefe tuba tetumanyi lumbuye gyasibiddwa wadde ekomera mwali nasobodde dizula lunaku lwajjo uh, so nze ndipotinga fe kyetutuuseeko nekyetuzudde ate ekirungi bifo biri public nomulala yenna aba asobola okukola ki okuzuula ate ne lawyer bwe twatuuse eyo ekirungi twakozeseza formalities za wano era ezamateeka ez'amateeka mwe twayitidde ne batuwa clearance ne direction nti mugende wano uh, twasokedde ku kooti ya istanbul ne immigration directorate netufuna clearances ne confirmation timugende a this detention center era netugenda ku that detention center uh, netumusangayo so process gye twayiseemu was precise and, and, and clear so nze njogerera process fe ze twayiseemu okuva wetwakoze eki okuva wetwazze ate nga eyo brief tetubadde nayo before so bwetyo noza bwetwatambudde and for now onwards we are waiting for the lawyers to first appreciate oba okumala okutegeera the entire process kubanga kwetwamuzudde ejjo twasobodde okuaccessinga records ne files nebisingako uh, tutandike obistudinga then tuddemu twogere with our team of lawyer, with our lawyer nga tulina an informed position then tuguiding on the way forward and as well also report uh, formally uh, through, the, through the party then tuguiding on the next course of action so twagala okuba nti uh, tutambuza uh, tutambuza prosesi yokunoonya n'okulwanyira lumbuyomudi zeddembe lye nga silwali uh, silwali sibigambo bugambo wabula nga tulinawo uh, ebintu ebiri tangible ate ebitegerekeka mu mateeka ne mu nkola y'eddembe ly'obuntu uh, okulaba nti tutaasa n'okulwanyirira mukululumbuye munnayuganda era fe olumala okusetinga standardi zino you know, tujaleka ttiimu yaffe theloyas to continue kubanga era toyinza mujjayo na bigambo olina kugoberera process eri mu mateeka agattaki nga bwe galambikiddwa of course wabaddewo a lot of call from different countries abagamba nti balina kye bakozeeko okulaba nti bagezaako musabira those asylum we hear a lot of those naye zonna tujja kukozesa abalwaye baffe okuvetinga what is workable and what can work and what is accurate. Because for now, so many voices to Sabino, to Sabino, but who is the paperwork? So, the Tugenda Gendam assumption, Obam Kutevereza, through the lawyers, we shall sub tuja subjecting uh, your name to the to, to, to our legal team, but to verify and vet, uh, because wherever you Ah, eh, ah, eh, ah, ne efos ne muntu yenna asobola okuyamba in terms of uh, the other countries tuja kyengegi nga at that stage uh, at that stage and, and i think the party and, and the leadership will update you waliwo abuuziza ku council wa mary council wa mary uh, at a moment uh, nagenda okuva mu uganda nga naye asitudde kutwalibwa mu ggwanga lya america okwongera okuoperatingibwa naye uh, uh, uh, tumusabira ndowooza yatuuka mu ggwanga lya america naye we bamutwalira yali bubi because ndowooza yafuna emergency operation uh, emergency operation ndowooza uh, ku byenda bye oba ku lubuto ne babiteeka wabweru okubanga bamubataasa obulamu bwe era yagenda okugenda mu america ngaebyenda babitadde wabweru okutaasa uh, system ye okuba nti ekola uh, lwakuba nti musajja mugumu uh, yali alabika nti olabanga alina amaanyi naye nga yali mu serious critical state in terms of his digestive system nebyenda nga amaze okusaanukula wano ate nga alina okutambula a long distance okugenda nafunya operation naye tumusabira tumanyi nti ajja kubeera ajja kubeera bulungi what cases were framed about lumbuye lumbuye for now ku file kuliko just visa kuba nti yalina teyalina visa ya turkey eri eri updated so ndoza ndoza kyekiriko for now tetwasanzeyoko any other case for now naye the lawyers are still studying it tulabenga tukolaki uh, tuvaayo ne, ne, ne now logical course of action uh, nokulaba no nga we can find out if uh, another effort onagambye uh, nti you guys have to be very careful biki no eh, byetukola byonna biri mu mateeka aye twagala nyo bikola mu bulamulukufu ate nga biri open uh, noza legal processes neoba mu uganda neoba eno okutaasa omuntu yena akwatibwa tezirinaako repercation kyekiba kirina okukolebwa omuntu yena waba akwatibwa obanga ateeberezebwa newaba mu uganda oba wano alina right okufuna abamudefendinga nabastandinga uh, uh, n'abastandinga ku ye bingi bingi byebateekawo naye bate, for now uh, tebalina musango bamuvunaanye wano uh, gulabibwa okujjako gwa ebiwandiiko ate ebirala the details uh, lawyer bakyabistudinga then to advice so ndowooza for now kyekyo ekimuteekesa mu detention center yabaforeina uh, ekyokubiri uh, bwebamala balokistudinga formaly then tujja kuvaayo nga tutegedde the full depth because kyebaliko uh, no, nga, nga shiba chinyabaya amba kumanya the alternative eyo kutakinga after that study uh, ah, ona gamba ndibamu chajinze oh, no, whatever is on record we, we, we shall have it we, we, shall, we, shall, we shall also uh, make it known lwansonga ebifa kulumbe twagabbi keeping open uh, lwansonga buli muntu uh, alina right of following kuba abantu bamulinamu nyo interest uh, balinamu uh, a lot of interest n'amaloboozi gonna agogera so tuloza nti fight ne struggle yokutaasa lumbu yetugya gikola mu lujjudde ate mu mateeka nga tufollowinga amateeka aga taki n'amateeka g'ensi yonna andwea necessary n'aga uganda ate ebintu bya immigration ebintu bya prison ebintu bya detention byefaanana so thes teri kyanjawulo bwoba osaba nti osaba muntu okufula omwakweyimirira it is normal it is the same process ah, togenda tosobola teekawo processi nga iyo wekka so processi bwe zibeera era zibaawo muki mu mateeka so thats why tutadde nyo amaanyi mu kwogerera ebirifomo ate ebirifomo ok because omuntu oba osaba yeyimirwe for example you don't need uh, emillion explanation kyekiba kiriwo mu mateeka uh, uh, kyekibawo mu mateeka then bino nti uh, bamukyajinza eki bakoze batya we, we cannot uh, borrow tesobola kwewola guest work uh, tikyetumanye nti so fa waali uh, tannatwalibwa mu kkooti yonna so aba tannaba kubeera nti akyajingibwa however ali mu state gye tugamba nti badde bamunonyerezaako on what they call uh, on, on possible allegations naye nga ekisinga okuba uh, observable ku record kya immigration status oba uh, immigration status ye yeah. single cover visible on file and uh, uh, and tujja commentinga uh, the details of it after the ongoing legal verification and engagement both of the file and the other processes uh, kakati omala uh, of course i'm seeing so many concerns nga zogera ku people's name i don't the sitera nyo kwanukula on people's name uh principally so uh, nze njogera bitukola ne processing abo tuzimanyi obobo ina concern ne consultation nga ya mulala ero ina jiweleza mulala so ababuza ku individuals nyinzo obuta obuta, obuta, obuta lwa nsonga you can you, you, you can use their contacts Uh, to verify fetwogera uh, ku process nga bweri noku appreciate nga buli alina kyakoze eki buli alina effort gyataddewo uh, mu ngeri emu oba mu ngeri endala but okumbuuzaawo nti neyaŋŋambye bwatyo neyaŋŋambye bwati ekyo si loolo yange nze nzize kuwa brief ku kyetukozeewo and how far mulaine e, e, e, E, e, eyaffe gyetuzza okufollowing up okufuna unorganized and formal line of defense okulwanirira muganda waffe lumbuye nga tukozesaja legal system kuba ebigambo tubyogedde abantu babyogedde but am focusing on ebiri practical steps biki byetulina ebiri tangible ebiri practical byetuteekinze not ono yaŋambye bwati ono yaŋambye bwati ono yaŋambye bwati that is a debate that can go on mu society tetugirinaako mutawaana and eh, naye for now we are focusing on ebiri formal byetusobola okuripootinga nti tukoze kino tuzaako kino ah, bwe bayo nayekirala nga kiri useful we shall, we shall, we shall, we shall uh, capture it in wakati wa kino kyonna because ultimately buli effort eyambako muganda affe lumbuyi okufuna freedom uh, tugiwera okaminga naye ffe tujja kwogerera the formaline nga bwe tuba tugirambise uh, mu saaki eno uh, uh, ndowooza ndowooza ebibuuzo uh, ebibuuzo ebi uh, ebibuzo byo byade bingi naye ndowooza ebisinga obukulu mbikoze kimbizemu so mu bumpimpi lumbuye gyalye netaki lumbuye ali mukomera eryabagwira kukyali lumbuye mulamu ate lumbuye ayagala kuva kuva gyasibiddwa ate era lumbuye tayagala kudda uganda ayagala eitha afulume yasalewo gyalaga oba tumuyambeko bwaba abavuddeyo oba nga avayo butereevu okudda walaa wona waba akoze eki waba yagadde ate mbulambulukufu so loya waffe akyetegereza bino byonna then tutuoke tutuule wamu tukanye ku ki kyetumwagaza atukolere ku lwalumbuye ate bino wetugenda bikola ngawe biri mu mateeka agabano nemateeka g'ensi yonna protocols eza eddembe ly'obuntu so bijja kuba birambulukufu si bikweke bijja kuba birambulukufu ate nga biri kiriya kuba kyetunoonya kutaasa muntu anti values za nup yona gye tulaga twagala nnyo openness ali twagala nnyo transparency ali twagala nnyo okuba nti uh, tugoberera amateeka so bwoba ogoberedde amateeka amateeka is public information ne rights ziri public so tujja bikola nga biri public and transparent buli step ekola ki etekingibwa uh, newankubadde nga all other efforts ezikolebwa mwenna bannauganda and all human rights actors across the group uh, tukakasa nti nazo zibadde ekitundu kinene nnyo otupushinga this far uh, on a reality uh, uh, position so principally luli ebadde search nga tunoonya nga tucha nga tucha uh, nga tucha nga tucha searchinga okuzula omuntu waali because omuntu amala kumuzuula then oli okumanya kakati wemuzudde bamuvunaana kiki ekiriwo era mujeewo ntya kati step gye tuddako nti tumuzudde wasibiddwa era wakyali kati kyetuddako kumanya nti mu mateeka ga wano ne mumateeka g'ensi yonna katumugjawo tutya ate ekyo tusooka netuddayo netugamba nti kale wano mu likodi ye mulimu ki era tuziina tuzeetegereza tulabe kati mu likodi ze nekusinza ku fayiro nebiteekeddwawo mu mateeka ga wano osobola kukola booti naye ag'ensi yonna osobola kukola booti ndowooza kati esteepu gye tukola ki jetugendako era tujja ginyonyola mulambulukufu here and also nga tujja ne mu pate yaffe uh, back in uganda as well uh, ekyokusatu uh, at that stage tuba olwo tukimanyi nti tugenda kwengeji ga this uh, lawyer for this and this for now uh, kibadde kya kusakinga nakuzuula which was very very uh, simple chip and affordable uh, from our side our formal and official uh, side uh, era tulowooza nti ne step eziddako eh, zijja kuba within the understandable uh, and, and means kyetusinga okulwana okulaba nti tubikola mu bulambulukufu ate nga tukozesa channels n'amakubo getwesiga amalambulukufu so for now uh, mwebale nnyo that is so far the official status gyetwakatuukako era uh, i find it uh, uh, pleasant and and, and and and fair that at least we can now comfortably say lumbuye ali mu taki lumbuye ali mu kocha yali ate lumbuye mulamu ebirala ebiddako we shall use the law and human rights okulaba and any report accordingly kyemmanyi nti certainly agenda kufuna eddembe lye mwebale nnyo buli omu kyakoze mwebale nnyo amagezi besobodde kudamu ebibuuzo byammwe bibadde bingi maybe nga sobola biraba ate uh, in a short while uh, nup as a party in a press conference back in uganda ku nsonga endala ezeggwanga uh, i want to uh, finish nga okuleka abantu baffe toso follow other events ezigenda mu maaso mu nsi yammwe uh, ne concern zeggwanga naddala okulwana okufuna okutuuka ku nfuga ey'amateeka neddembe ly'obuntu mbeebaza mwenna amagezi ge mutuwa amagezi ge mutuwa and encouragement an encouragement tumanyi nti eno search yaffenna ate okulwanyira eddembe lya munauganda omu it is worth it it is worth it ne waata andibadde lumbuye baganda baffe bannayuganda abali mu uh, United Arab Emirates, Dubai, UAE, mwena, concerns are mwe, we are following them steadily. Uh, ku issue ya passports, ne visa renew, ne, ne, ne passport application, ne renewals, to engage in a ministry of foreign affairs, but we have again a colleague, Soboko Kuchanguya, because as we stand now, Mudaspora Mona, euh, a singer, Zunate Zunate Zigabagun passport, what the renewal, Bamarazi Kampala. So we tasked the ministry batandika atist mintime nga balinda machinery gwe bagamba banoonye ekisoboka kyonna okwanguya that process so we are live to that fact uh, tuja, tuja kifaako abali e sudan uh, uh, we are putting pressure through parliament ku gavumenti ye sudan uh, ne gavumenti ya uganda ne east african community okuteekawo oku, oku sustainable safe roots e-, ezobusuubuzi ez uh, bagezaako ebisoboka naye we, we still continue then uh, Uh, abali mu afghanistan government is claiming nti abasinga babatuuseeko bwobanga gyoli ng'okyabuze oba nga tonafuna rescue the government is saying is insisting nti abali mu afghanistan mwenna uh, uh, bagenzi babajjayo actually yesterday the speaker of parliament sent me uh, uh, uh, a, a, a sent me a, uh, a, a copy of, of, of, of a version by the foreign ministry nga bagamba nti abamu ku baavudde mu afghanistan babakyazzaako mu ofiisi yaabwe uh, i got it from the speak of parliament yazimperezaako uh, as, as, as a follow up naye bwoba abali mu afghanistan bannauganda we need to be certain the government is claiming ti mwenna mwakola ki babawaresq babataasa bwobanga ekyali yali funded please reach out to us tukireyizinge uh, in, in, in time especially bannauganda uh, our colleagues abali mu, abali mu dubai uh, the embassy assured the embassy ya Uganda mu Turkey ne ministry um, embassy ya Uganda mu UAE uh, ne ministry of foreign affairs banga amanti miezi gumwe ebile esatu bagenda aba bagula uh, consulate endala uh, in, in, in, in, in, in, in, in Dubai they have the embassy and then the consulate okuyambako abantu abali abali abangi i don't know how uh, how far ne bagamba nti it is it's within these few months egenda beguddewo ng'etandika okusimplifyinga ok, ok Uh, uh, immigration service uh, ku yo, eyo uh, ne consular services so uh, that, that, that's the status uh, uh, of course i'm seeing a lot of challenges ku bannayuganda baffe uh, naddala abamu uh, europe in terms of travels in terms of restrictions unfortunately government yaffe tenaba kubeera very clear to engage uh, to make meaningful engagements ku nsonga ezo but even as, as, as nationals amaloboozi gaffe gamba talinga so indeed in terms of our foreign policy ebintu bingi nolwokuba leero naze kwogera ku progress kulumbuye njagadde nkone ku ebyo e, e, a few of those otuwa guide and eh, bwebaayo uh, in other these voluntary efforts ezikolebwa well, Uh, abantu sekinoomu we also going to engage them okulaba uh, what is it uh, what is it uh, ekyo kyebakozeewo nekyebasuubira okukola and we try to put in line all these approaches we cannot underestimate nti bwebayo omulala yenna alina kyagezezaako here and there we are going to reach out to them bwebayotugeabona bareceivinga okulaba what progress gyebatuuseeko kyebakozeewo then we can consolidate byonna uh, ne bita okutambulira wamu so i cannot downprint if there is any other effort uh, please share it with us uh, tulabe how we can consolidate uh, uh, uh, buli ba players abenjawulo mu search ne defense yalumbuye we cannot uh, ignore any relevance of anyone so buli muntu alina kyakozeewo we shall engage uh, we shall engage them trabe kigenda mu maaso like for example uh, i think in the night uh, uh in, in the night i, I recall uh, uh, comrade pato and some lady reached out to me ne wangamba they, they are giving me some brief but i said we shall reconcile that nga tumaze okwasertaininga through, through our lawyers we, we, they reached out to me I, I, I haven't yet internalized their, their, their efforts but we shall consolidate any effort you need here. Please reach out to us. To, we can we can consolidate all these efforts. Kuba buri efforts eri focus to kuraba nga tulibaretinga uh, uh, uh, lumbuye. Tujaji incorporatinga na ye uh, with certainty ate we can only talk about chapter 9 and yet I've also received contact of uh, ne Banda Uganda uh, about, about a come efforts from Europe more efforts Zarumbuya in Europe, in other in Netherlands, in so many other countries. When I applaud your efforts, we are going to, recon to reconcile Arizona after coming up with our formal and organized position here, uh, which, which will be also in tandem with the party. Then we can now consolidate any other effort as well as so that we have a one solid approach which we can fast track. Otherwise, in our uh, we, we want to twagala okuba munansonyiwa nti njogera ne mixinga uh, uh, someone said use english uh, uh so munansonyi mixinga because uh, engeri gyendi taki mbali nsinga kukozesa luzungu nenja kuddayo uganda kakati uh, uh, we, we, uh, in, in, in summary there may be other efforts here and there uh, which we cannot comfortably and, and, and formally report on uh, But we are, we are calling upon whoever has efforts. We can reach out to us. We want to consolidate uh, most of these efforts. Some have uh, sent me messages. They want to, they want to, but we wanted to first formalize our formal and official line of, of, of, of handling this matter so that we can do away with a lot of uh, propaganda and speculations, uh, which was which was actually uh, covering up the entire right cause. So, uh, so, uh, so without uh, frustrating any efforts, we want to, to request whoever has any effort or idea or advice or steps taken, please reach out to us. What we want is to consolidate uh, the, the, the Rumbuya rescue mission. I've already received the request of some groups to reach out to us to see how we can consolidate their efforts, if any. But of course, we don't also want to, uh, to, to backtrack on what we have taken forward so far. So we shall reach out to anyone who, who think has an idea, has advice, has a step taken to consolidate them. All what we want is finally to have Rumbuye free. Uh, uh, so, I, so that is the seller so far. So, summary, I know what happened, but Rosa and I know again, the final steps are taken. Together, reaching out to many, now I'm to talk to you, to have to get to tutia, uh, to take away and call ennambulukufu ate gyesobola okulipootingako comfortable yesobola okugattako buli omu efforts ze era amaloboozi ngafunye okuva bambanauganda abali wano wabali mu netherlands wabali mu mawanga ag'enjawulo abali mu uganda i think zona efforts tetwagala zinyooma zisobola okuba ez'omugaso era tujja kuishinga tuwaba nga tuzigatta tutya ate ku layini eno tubenga tulina uh, a conclusive line of reporting on on on, on progress, no capturing any any any any any any any advantage or benefit we can get from all these other processes because chetu singo kwagala finally kulaba nti lumbuye afurumye atenga dizibwa eddembe lye tetufuddeyo uh, uh, tetufuddeyo whatever efforts kasebanga eri mateeka ate nga nambulukufu we are not going to be party to any any any any illegal process in the illegal process oba uh, oba non conventional process twagala okutaasa lumbuye ate nga tukozeseza enkola ennambulukufu ng'eri mateeka ate nga eri open kubanga amateeka gategerekeka agawano n'ag'ensi yonna bw'obanga olwanyira omuntu ng'ono uh, tulowooza nti buli alina kyagattako oba kyakoze nga kitambula kitambulira wamu n'enkola emanyikiddwa mu mateeka era etegereka mu mateeka tujja kinkoporate tujja kigatta wamu nga tunoonya obulambulukufu mu kulipootinga ku nsonga eno but for now ndipooti what i did on behalf of uh, the, uh, the, the party and on the ground uh, and maybe at a later date if i get any other information uh, relevant to add nga tujigaseemu we shall comfortably report about any other efforts and support but for now That is what I can formally uh, report. We shall update you accordingly. We thank you, and we thank you so much for, for, for the resilience, for the solidarity, and for the efforts. It is indeed impossible and hard to ascertain who has done what and who has done better, but all what I know, you have all done it. You have all pushed us this far, you have all made your voices heard, and you have all stood for what is right and we shall always stand for what is right. We shall follow the law. We shall follow the due process of the law. We shall respect the rights and, and, and the law. And ultimately and definitely, we, we, we, we shall sail through. Lumbia will be finally free. I thank you.